それはどうも参ったのジョークのつもりだったんだけど冗談通じる人にやってね成海が合コン羨ましそうに見てたからさホストクラブ連れてたら喜ぶかと思ってあ好みのタイプいなかった まさか成海の怒った顔が見たくなったんだ私の感情は筧君のおもちゃじゃないわ筧君夏の初めにキスしたよね私にああ 私あのあとずっと考えてたのあのキス何だったんだろうってそんなことくらいって思うかもしれないけど私は大人じゃないからってことでもないような気がするけどうまく割り切れなくてごめん んなそんなふうに謝ってほしくないごめんなんて言ってほしくない筧君が5分で忘れちゃったようなキスについて私は一月も二月も考えてたんだよアルミさよなら 成海さよならどうしてこうなっちゃうのかなどうしてだろうねびっくりしたお姉ちゃんおりお風呂溢れてたわよ忘れてた私先話してもらうからね嘘こっちは働いてるの 오늘